ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೆಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಧ ವಿಧದಿಂದ ಇವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಈ ಥರ ಒದ್ಲಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಅದರ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ so sir first step the first step ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಗು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟು ನೋ ದೆಮ್ ವೆಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನೇನಿದೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು each and every person as a life each and every student as a life ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಟೆಂತ್ ಬುಕ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ intermediate book P U C book ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ we have advisory group in I I T IITians ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾರಾಯಣ ಡೀನ್ಸು ಚೈತನ್ಯ ಡೀನ್ಸು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆ ಡೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಅಂತ ಇವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಬುಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಬಿ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿನೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ so A to Z information ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ತಗೋಬೋದು ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಆರ್ಟ್ಸೇ ಮಾಡಲಿ ಸೈನ್ಸೇ ಮಾಡಲಿ ಕಾಮರ್ಸೇ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ sir what next is all ನಾವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಸರ್ ಇದು ಆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ we are not motivating we are just guiding in what next is a motivational thing so we are not in motivational things we are just guiding them we are taking them in the right path